السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم عن الرابط ما بين إدارة الأعمال وما بين التنمية البشرية آه، طبعا مفهوم إدارة الأعمال ببساطة هو إيه؟ هو إنك تستغل إمكانياتك والإمكانيات المتاحة إليك للوصول لأفضل النتائج ومفهوم التنمية البشرية ببساطة هو إن أنت تكتشف ذاتك وتطور منها او آه، تشوف الامكانيات اللي عندك ايه وتطلعها وتظهرها وتنميها ده ببساطه مفهوم التنميه البشريه ومفهوم الاداره ايه الرابط ما بينهم بقى ان انت في من خلال علم الاداره لما تتعلم الاداره بتتعلم ازاي تستغل الامكانيات المتاحه ليك للوصول لافضل نتائج عندك فمن خلال الامكانيات اللي عندك ديت انت لو ادمجت معاها علم تنميه التنميه البشريه ونميت مواهبك ونميت الطاقات اللي عندك ونميت الامكانيات اللي عندك فبالتالي من خلال تطبيقك لعلم الاداره هتقدر تستغلها احسن استغلال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته